Ni katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa, na kutokana na ukubwa na uzito wa mkasa wa siku ya leo, itatuia vigumu kuionyesha sura yake bibie au madamu ambaye anakwenda kushia nasi mkasa wake kwa siku hii ya leo. Ni mkasa ambao ni mzito kweli kweli, ilitokea ndani ya siku moja, kakutana na mtu na ndani ya siku hiyo hiyo, kwa mujibu wa maelezo yake aliyonipa awali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 nimezoeleka sana, yani kila mtu ananijua Mkisarawe, tunaishi ni vizuri na watu na majirani. Siku hiyo tumekaa zetu kibarazani hivi ni maskani, tumekaa kuna rafiki yetu akaja akatuletea sare, kijora na kitambaa na makadi, akatuambia jamani, tuna shughuli, kakaangu anaoa, kaka kaka gani, kakaangu anakaa Mombasa. Kuna wengine wanamjua, ila mimi kwa sifanyaje, simjui sababu sikaagi sana Kisarawe. Ah, yeye anamuoa nani? Ah, kuna dada fulani anamuoa, wenyewe anamjua, mimi simjui. Basi kwa hiyo shughuli itafanyika Alhamisi ndo sio ukigoma kwenye uwanja sijui Ijumaa sio nini hizo tarehe zitakazosema. Basi sawa sawa, tukakaa pale, kama mtu akapewa kadi yake, kwa mchango 5000 ndo kuingia ukumbini, sio nini. Haya, sawa sawa, Kama mtu kadi yake, haya kija tanua, akaondoka zake. Sasa ikawa tukiwa tukikaa pale maskani, story ndio hizo hizo kwamba shughuli tu sale fulani, shughuli sale fulani, unajua ile. Basi watu tukanua vitambaa, tukanua vijola Ikawashukuru sana, ndio siku ya Alhamisi hiyo ambayo ndio wanakule wanasema yuko fagia uwanja Alhamisi. Basi tukaenda kwenye shughuli kama kawaida. Sasa kabla kwenda kwenye shughuli, kwanza kwanza umbea, kuna umbea, unajua kuna umbea umbea mwingine ambao mtu mmoja kaudaka afu anapata mwingine mwingine utapaka. Hey, ule shughuli ya kina fulani kesho haipo. Haipo eh, kwa nini? Yule yule biarusi nasikia hayupo kakimbia, hayupo kakimbia bana, tukamdharau ule mtu je, mbea unajua mtaani mbea mbea watoke mbea kamizi huko usiku kule. Tukaenda kwenye shughuli tukacheza kigoma pale kama kawaida. Kumbe wale wenye shughuli wafika pale kwenye wamepooza, yani kama sio vile ambayo shughuli inatakiwa iwepo. Yaani hajachangamka. <laughs> Lakini hatujajali lile la lile, tukaenda kwenye shughuli mwaka kawaida ambayo ni Ijumaa. Alhamisi ambayo tumecheza Kigoma. Ijumaa ndo ndo anafunga, afu Jumamosi ndo anaenda ukumbini tukaweza kaa tumerudi sasa jioni sasa tumekaa maskani kwani maneno ambayo yanazidi kutapakaa hivi kweli au uongo sasa kila mtu anasema lake wengine anasema hivi kweli wengine uongo mwingine kweli ah, kwa sababu hatuna tuja hatujali sisi tunajua sisi tuna kwenye shughuli na sasa tunanunua tu kama shughuli ipo tutaambiwa kama ipo tufanyaje tutaambiwa basi sawa sasa hapo ndio Alhamisi tumekaa hivi maskani kumbe ule sasa kule tangia mchana yoishi tokea kwamba ule kaka inavyosemekana kwamba ambe yule mwanamke akimbia akimbia kwa sababu gani ndio kuolewa tujajua kwamba kaka kashaenda kwa kuolewa kwa yule biarusi wake kwa mchumba wake, washadedi mahali na mahali washapewa, usimeelewa. Kwa hiyo yule mkaka akasema mimi siwezi kuondoka, nimekuja huku kutoka Kenya mbali mpaka nafika huku na nicha, nataka nifanyaje? Nioe hadi kazini miaga na kuja kuwaje, nikirudi Kenya bila mwanamke na kuaje? na natakiwa nioe kwaka hapa kazi nani ndugu zake mimi, tafuteni mwanamke yoyote nifanyaje, nioe yani kwa siku ya kesho lazima nioe. <laughs> Watu wakasema sawa, ndugu zake kimya kimya anafanya mambo yao, tujajua chochote. Kwa kanda. kumbe, kumbe mchana sisi tunaenda kwenye shughuli pale, kumbe wao kwenye kwenye ratiba kutafuta mwanamke ambaye kaka yao aoe. Basi tumekaa usiku, tumekaa nimekaa kanda kwenye chips, kuna sehemu kuna chips hivi, nimekaa hapo tunapiga piga story na wale wakaka. Kumbe yule kaka akaja, mimi simjui, akaja na dada zake kuja kununua chakula. Sasa ule ule dada yake kanisa najua kaniita, eh, kaambia eh, vipi safi, niambie poa. Umeona babu harusi anaonyesha, kaambia eh, babu harusi ndio huyo kumbe. Eh, vipi kaka, safi mzima mzima. Unaitwa nani? Kaambia anaitwa fulani. Ah, poa basi. Tukaachana pale kufanyaje? Wakaondoka. Nimelala kama kwenye saa nne hivi naona ule, ule dada yake ule ambaye kaja kutesali si rafiki yangu na namba yangu sasa nipigia simu. Halo, eh, vipi safi mzima mzima. Uko wapi? Nikamwambia nimelala. Eh, nina shida na wewe nikamwambia nimeona namba tutaona kesho asubuhi. Moja eh, nina shida na wewe kweli, usinanili usifanye hivyo. Nikamwambia mimi na shida, mimi tutaona asubuhi bana, mimi zimeanza siwezi kutoka. Ah, basi poa, haina shida. Haya. Kweli asubuhi nimeamka saa moja kama saa kumi na mbili kama yani kama saa moja kasoro hivi, naona kuna bibi wamekuja wawili, wabibi na mbabu mmoja nyumbani pale. Oli, karibu. Sasa salama. Shikamone, maraba mama mkubwa mkubwa yupo? Nikamwambia yeye eh, yupo, yuko ndani kalala, kila jaamka tu amsho, tuna shida naye. Kaenda nikamwambia mama mkubwa, unaitwa kuna wageni nje. Ah, haya akatoka. Kutoka aka wenyewe wanajuana, so unajua vijijini kwa wanajuana. Sasa hizi wa salama tunaongezi na wewe akaingia. Mimi nikasani kama nimetoka zangu pale fanya kazi zangu nyingine nje nafagia. Wakaja pale wakaongea ndani, chokiongea sifanyaje? Sikielewi. Mkubwa shakata ananiita. Njoo nikaenda. Nikaikuwa sawa, wale wabibi wapo na wale mbabu na mimi nikaambia hivi, wakanauliza wewe kuna mchumba katokea, mchumba eh, kuna mchumba katokea, atakao olewe. Yaani ndio atakayefanyike leo. Leo. Leo si asubuhi. Saa hizi nitaolewa saa ngapi? hivi ndio kwani wewe unajua tena siasa zikaanza siasa zile hivi, tangia uanze kuwa na mahusiano na watu umefanya malaya mara ngapi? Usha yani hapo usha ushapata hadi mtoto, ushai kumwambia mwanamume nataka nikuoe au mwanaume akufanya nini? Kwani usikubali mwanangu kuolewa? Yeye nikamwambia hivi, mkubwa, kuolewa sio kama sikastaki, lakini mwanamume ile leo tu leo nioe, si mjui tabia yake, anijui tabia yangu, hatujajuana, hatujachunguzana, alafu kila mchote kwanza mimi hata mimi nijui. asa mwe kasha anakujua kasha kuona, kwa jana sura unaona naye wewe, ngambe kwani wewe usimwende ule sikisha tangaza ndoa naolewa leo sio anaoa leo. Akasema ndio huyo huyo kwamba bibi harusi kule katoroka hataki kuolewa. Nikamwambia sema mkubwa kwa nini una hapo niko naye pembeni chacho ile mabibi nikamwambia kwa nini unakubali mtu ambaye kule kishatoa mahali ushakubaliana kuna hiyo sababu gani mpaka akakataa kuolewa? Akanambia ah, ah, mimi sijui sababu gani, ila nakuambia kwamba kutoa mkosi tu nini mikosi uko na basi, maneno mengi. Sasa simu zikaanza kupigwa, mama mamangu da huko, wewe kubali kuolewa tu, kwani kubali kuolewa ndo nini eh? Mtu ndio riziki yako umetokea, labda riziki yako riziki kokote, mume mume ametana kokote, maneno mengi mengi, siasa kibao zikaongelewa kubali kubali. Sasa nikaambia hivi, jamani, mama mkubwa, naomba kwanza nikae dakika 10 nifanyaje, nifikirie mwenyewe afu nitakwambieni. Hapo ushafika kwenye kama saa 5 ya malumbano mpaka saa 5 hakuna jibu lipo, nimepatikana Kule unakuja ndugu zake wanamwambia kubali tu kuolewa, kaka yetu ana shida, sio nini, sio nini. Mimi nikauza swali moja, kwani kule kuna tatizo gani mpaka akakataa kuolewa ule mdada? Akasema hivi, yaani wewe unajua tu tatizo ule dada kana bwana wake, kumbe kumbe huku si tulivyomchumbia yeye, kuna kapata bwana, kumbe alikuwa na bwana wake, kumbe bwana kamtorosha, na anavyoniambia mimi sasa. Ah, mimi sasa mimi kwa akili yangu ambayo nikakaa nikasema ila kweli ningeweza kufanya ujinga wangu wote, sijawahi kupata mwanaume atakwambia njoo tupike hata ugali au njoo tukae tu hapa tufanyaje, tukae tu hata kuombea tupika pakuu, hakuna. Basi nikamwambia kwa mimi bwana kuolewa, kumbe salipia ile kafulana, akamwambia watu wote, akamwambia akajua habari kama mimi nafanyaje, naolewa. Baadhi ya watu sasa, ambao ndugu zangu sio mta, mtaani, yani baadhi ya watu wakajua mimi naolewa, lakini na, basi baada ya wakaja wazee sasa wale wazee wa mahali, si unajua ile, lakini akaniambiaje, wewe huwezi kuolewa kidini ki sababu kidini nakiwa ije siu barua tukae tupate majibu si nini, wewe unaloa kimila kimila eh, kimila tunatoa tu mahali tunaangalia tu nyota yako na utafunga ndoa saa ngapi unaolewa basi. Tusema masuala ya dini kidini, tunakuwa tuna watu hatuwezi kuwahi kidini, sababu utakiwa tuoe barua tuseme, si mkaja mama, si tuseme, si nini sijui nini, basi vitu vingi basi. Sawa, nikaulizwa pale mali yako nataka shilingi ngapi? Nikasema si nitaja shilingi ngapi hapa ni wakomoe sio kwa sababu sasa mtu ana shida haraka haraka kuoa atakupa anataka ana hela nyingi. Nikaja mali yangu. Bega ilikuwa laki tisa. Mimi kama mimi nikasema hivi nataka laki tisa mmm, kubwa kasema wewe mbona unataja hela nyingi sana hiyo laki mbona nyingi? Kaambia wewe una shida kuoa. Kama una shida kuoa laki tisa nao utauza hata ng'ombe wataonio watafanyaje watanioa laki kila mimi nataka laki yangu pange na unataka wakataka wanioa. Sasa mama tunakula wapi? Ngazia mtajua wenyewe. Mama mama sunani sunani mtajua wenyewe mimi langu nataka. Basi wale kule walivyoambiwa kule majibu akaulishwa hawakuchelewa, akasema hivi kwa sababu hali ngumu, sisi laki saba. Laki saba ndo mali yangu na mama sunini ni jumla milioni moja itoke. Basi sawa. Yaani yani vitu vinafanyika dakika mbili. Yaani jibu linapelekwa, linarudi na mavitu vyake. Yaani usishaelewa ile. Basi. Kwa hiyo yani ni pikipiki tunacheza tu. Kwa hiyo majibu yanapelekwa, babu kapelekwa majibu, karudi na hela. Hela hizo hapa. Mamangu yupo hapa kashakuja, dada yangu kashakuja kama watatu hivi. Waka eh, hela ikawekwa pale mezani. Kwa hiyo kisheria dini ninavyosikia na ninavyoona kwamba mahali mwanamke haitimii wanavyosema. Kwa hiyo kwenye ile milioni moja mimi ya kwangu likopo laki nane laki sita ya wazazi ikopo laki nne si Ehe, ndio kopo langu. Kwa hiyo tofauti na ambavyo wewe ulitaka laki saba. Ehe, yani unasema mali haimaliziki wanavyosema yenyewe kwa mtadaiana huko. Nikachukua laki sita yangu mimi, nikatia kwenye maziwa, nikaambia sasa haya tunaolewa. Nyota kapimwa kule ukiolewa na napimwa nyota. Kwa hiyo ndo wangu ikaangukia saa ngapi? Saa 12 jioni ndo wangu kaangukia nifunge ndoa saa 12. Nyota walipimaje? kuna mila mila zao tu nyo unafanya mila, yani unapimwa wewe na mwanaume kwamba nyota zenu zikoje, nyota ina usio kufunga ndoa saa ngapi. Ndo maana ikafunga saa 12 jioni ndo wangu nafungwa. Basi mimi nikajiandaa pale, tukatafuta nguo ya harusi nini nini nini Ila hapo sijawahi kukutana na mwanaume yani kuongea hata dakika tano. Si umeelewa? Yaani sijaongea hata dakika tano ile sababu maisha si nini. Kwa hiyo hata kama ninavyo ninavyofanya vile vitu nawaza. Huyu mwanaume sasa kwa kwanza nawaza yaani yukoje? Ana maumbile gani? Ana tabia gani? Yani zivyo nawaza hivyo. Ah, lakini kuna mda mwingine kasema bana ipote ipote itakapokuwa na liwe. Basi Kweli muda ukafika ule pale pale wakapika pika vichai kwa sababu na nasaki sherehe yote ndio imebwa bwana nini namna nini. Watu wakapika pika chai nini nini, nini tayari. Nimekaa sasa tunasubiri mume aje nasikia vigelegele huko vigoma na nakwambia sasa mama leo yangu kalipuka. Yaani pale pale tu kwanza nilivokanga ngapata yani moyo kwa stuka kapata na bleed hapo hapo ghafla. yani kuna mshtuko la bleed nikapata eh mwanamtu anakuja pale. Unajua ile nilikopa usiku sikumuona vizuri. Alivyokuja pale ndo nikamwona vizuri sasa kwamba kumbe ah, ni mkaka tu kawaida, ni kwenye ukaka hayupo, kwenye ubaba hayupo, yani ni mvla, yani sio nisemeje, sio mbaba. Basi tukaoana pale, yani ile yangu kwanza ni nzito, yani hata kumwangalia na mgopa, ni hata kumshika na mgopa, yeye mtu ambaye hujai kumuona, lakini mwenyewe yuko yuko huru na mimi, yani mimi niko namuogopa sana yeye. Tukaoana pale kweli tuka Panda kwenye gari tukaenda hadi kwao, kwa sababu kwao na kwetu sio mbali, yaani kama dakika kumi na tano hivi umefika kwao. Tukaoana pale tayari, tukaenda hadi kwao. Kufika kwao tukakuta kuna maulidi, tukawekwa nje pale, ambao watu ambao hawana uwezo wa kwenda ukumbini wanatunza zawadi zao pale pale basi tukatolewa nje pale tukawekwa kwenye mauridi tukafanyishwa mauridi pale nikaingia ndani sasa ni, na kwanza anepo yaani tangu ya asubuhi sikuweza kula kwa sababu nawaza ina mwazi ya yetu basi kufika pale tukiingizwa ndani kama hivi ndani chakula tukikiwa chakula si nyama si nini si nini, naogopa hata kula. Naambia kula bana, usiogope bana, kula naogopa nini mimi, kawaida tu. Eh, unaogopa kwa sababu gani? Yani usiwe na shida, si nini, utaenda kuishi vizuri tu, si nini si nini. Maneno mengi ananiambia, yani kikadi ndio nazidi kwenda na kanazidi kufanyaje, kumchukulia yani, ah, kumbe kawaida tu, kumbe kawaida tu. Basi usiku kafika, shughuli pale imeisha, kila mtu tukatolewa pale, akasema nenda kula na mke wangu hotelini, siwezi siwezi kulala naye hapa Watu wakaambia sawa, so wewe ushindana na mtu ambaye mukasha kuoa Tukatoka pale tukaenda kulala hotelini. Kulala sasa ndo siwezi kufanya chochote, niko niko na period sasa. Ajui kama niko na period. Pale pale mimi nikamwambia kule yangu, nikamwambia mimi nimeingia kwenye period number. Kwa hiyo nichukulie kama kuna pedi hapo niwekee kwenye kipochi nini. Nikabadilisha kwa haina shida akaniwekea vitu. Nikaenda kule. Yeye ajui kama mimi niko kwenye period. Nikafika pale, yeye ndio kuvua nguo naogopa ngana kuvulia ile nguo chooni. Ah, usiogope bana, unaogopa nini? Mimi sio kwa mume wako, unaogopa nini? Nikamwambia hamna, sijakuzoea tu. Nikaenda nikavua nguo zangu tayari nikaoga kule kule. Sasa shangaa natoa pedi. Ah, vipi? Nikamwambia niko kwenye period. Ah, kawaida ile najua mshtuko lazima uwe hivyo. Yaani alikuwa anajali, yaani ajali chochote yani ana shida sijui tanishike sasa una ah, sawa tu kawaida akaniambia unatumia unatumia kinywaji nikamwambia yeye eh, nakunywa ndio utatoka nje kwenda tunywa au kulete ndani nikamwambia nilete ndani hana bana vaba twende nje tukakae wewe usisha kuoa wewe ndio yani wewe ndio mke wangu kwa hiyo nataka mimi na unataka Nikamwambia amna niletee kama unaletea niletee huko basi kweli. Akaenda yeye huko nje akaletea sigara zangu hizo nne nikaja nikaanza nimekunywa story story story. Tumezana na mambo mengi sasa mimi niko hivi kazi yangu ni hivi na hivi naishi hivi na hivi nakaa sehemu fulani. Nini maneno mengi tumeongea tumeongea usiku mzima tuseme. Basi kuna muda sasa nikashamzoea kwamba huyu ndio sasa ndio shakosha kashakuwa mume wangu. Kweli asubuhi imefika wale rafiki zangu akaja kule wakaja kule hotelini sasa kule kunipeleka saluni sababu kwa pondo siku ya ukumbini Jumamosi kama kwenye saa 4 hivi yeye kaenda saluni kivyake na mimi kaenda nikachukuliwa pale nikaenda saluni Nimefika saluni nikafanya nywele zangu nikatengeneza vizuri pale tuka ikafika saa tisa tukaenda ukumbini kwa tukakutana ukumbini tukakutana huku sasa hotelini tukakutana nje ya geti ukumbini pale tuka tukaingia wote ukumbini, basi sherehe ikafanyika vizuri, tukapewa zawadi nini, tukatunzwa sana tu ndugu zake hivyo. Basi siku ya tatu eh, tukatoka pale tukaenda kulala hotelini. Siku ya tatu ile akanambia mimi kesho tunaondoka. Kwa hiyo kama una vitu vyako vya kuchukua labda nini, agizia agizia nyumbani kwenu ukuletee, kesho tunaondoka. Nikaambia sawa, sababu mwenyewe ana usafiri wake. Tukatoka pale nikaenda nyumbani usiku ule, kuna vitu vyangu wenyewe vya muhimu nikabeba beba tayari, tukaenda kule kwao, tukaanza kusanya vitu vya kuondoa kubeba, vitu ambavyo nimepewa zawadi kukusanya kwenye gari, tukatia tukaondoka. Siku ya asubuhi sasa tukaondoka huko kwake, ambapo ni wapi? Kenya. Kenya. Mm. Kenya tukapitia njia ya Tanga, ndo njia rahisi. Tukaenda tumekaa njiani sana, tumekaa kama siku mbili hivi au tatu, na nakusee mbili tatu. Tukafika kule. Kilichofanya mkae njiani muda wote huo ni kitu gani? Kwanza yeye mwenyewe tu akifika sehemu anapenda sana, yani anapenda sana mtungi, kiufupi anapenda sana pombe, anapenda sana starehe. Kwa hiyo njua private yani kwa afu nyinyi mko wawili tu njiani mnajiachia, yani hamna haraka kwenda wapi wala wapi. Basi tukafika hadi kule anakaa kwake kwa muda wote hizo siku mbili mko mnalala kwenye gari, au mkifika sehemu mnachukua sehemu mnalala. Tukifika sehemu tunalala, yani hivyo yani yakupo. Yani hatuna haraka na safari yetu kwa tu, wakati tuna enjoy na nyusa sehemu bana, unajua hapa hapa sehemu fulani, hapa sehemu fulani, yani hivyo. Mpaka tunafika mpakani, yaani ananiambia hapa sehemu fulani, hivyo hivyo tunafika. Basi tukafika kule, sema mazingira kule. Unajua kule wanaongea Kiswahili lakini Kiswahili chao mpaka umsikize mtu sana ndio uelewe. Akanambia tu hapa ndo kwangu, tukafika ndo kwake na nyumba yake mwenyewe kubwa, sio kawaida, ni vyumba viwili, sebule, choo, sitting room, kila kitu. Ilikuwa sehemu gani ya Kenya? Mombasa ndoko tunakaa. Basi tulifika pale, akananiambia hapa mazingira ndo hivi hivi ndani hivi hivi hivi hivi. Basi sasa hapo nishakaa nisha hapo nishamaliza period kama na wiki hivi Yaani kila kitu shamaliza ni hivyo, nishamzoea mume wangu nalala naye namka naye kama kawaida yani. Siku hiyo nimeshika simu yake. Kwanza alininulia simu na yeye. Sasa kutumia simu ndogo kwa sababu kuna muda mwingine na kwa pogo sipo, nataka kutumia simu kubwa akanulia simu. Simu kubwa. Sasa siku naangalia nini kwenye simu yake tumekaa kama hivi sebreni. Akaanikaona message imeingia. Nipigie kama mbili au tatu nikamwambia simu yako kuna mtu akamwambia mpigie. Hebu namba. Akachukua ile simu akatoka nayo nje sikumfuatilia chochote, nikajua kuna mambo yake mtu wa kazi au nini. Tumekaa tena na kama mwezi sasa hapo niko naye nalala naye namka naye, yani mume wangu ni mume wangu, sio umeelewa? Nikachukua ile simu siku ile nakutana na pale ile namtumia message anamwambia, "Eh, ndio meamua kuoa, haina shida, sio nini, sio nini, lakini kumbuka, sio maneno mengi anamwambia." Mm. Nikamwambia kwani wewe nakutumia message na kujambiambia hivyo nani kila siku? Ah, achana naye, huyu ndio nini nani? Huyu ni demu ambaye nilikuwa nataka kumuoa akakimbia. Sasa nikamwambia kwa Nikamwambia kwa nini wewe ni mjua mimi mwanamke bana. Siku nikamwambia huyu ataniambia tu kwa sababu gani mwanamke akamkimbia. Nikamwambia hivi hivi kwa nini ukute mtu ambaye tayari mshakuwa mpenzi na mpaka mkafikia hatua kuoana, mkaambiana kabisa, mimi nakutaka nikuoe, kwa nini alikuwa kukimbia? Unajua nini? Akanambia unajua nini, mke wangu, wanawake bana, sijui ana tamaa, sijui ana nini, mimi kwa juu naishi vipi, nafanya nini, mimi mwanamke ni ambao tu nitafutiwe, nika nikatafutiwa na ndugu zangu, nikaongea naye kwenye simu, kila kitu namhurumia, kila kitu. Kumbe na mwanamume wake bana, hata ya ndoa mimi nataka nimeagiza, nataka nimuoe kwa hiyo si masiala, si nini, si nini, lakini mimi nataka kwa ni muoe kweli, lakini mwenyewe hataki kufanya, alikopo kama hajiamini fulani, akawa mwanamume wake sio namgani, kamdanganya huko, kaondoka ndo kakimbia siku ya ruhusa. Lakini shangazi bana nisumbua sumbua, si nini, chukua simu, mpigie, mtukane, tuambie sitaki, simu, mpigie, mpigie mume wangu. Nikaambiaje nikamwambia kitu wewe, mimi siwezi kuchukua simu nikampigia mwanamke mwenzangu kumwambia tu siku mume wangu achana naye, sio nini. Wewe ndio kuchukua simu kwa kumbloku mbloku, asikupigie simu tena au asifanye chochote tena. Wewe ukiniambia mimi ndio umekosea, basi mimi nitakuwa simpigie tena simu, sio anipigie tena, akinipigia namtukana, utachukua simu sio nini. Basi bana, Mungu usiasimani bana. Yule mwanaume ilikuwa kwanza kawaida yake asubuhi saa kumi na mbili anakuacha umelala anatoka nje anafanya mambo yake. Sikujua ni saa 12 asubuhi kwa nini anawahi kuamka asubuhi. Yaani bila mimi kuamka sikuwahi kujua. Lakini anachua kawaida tu mwenyewe akiamka na mwenyewe anaanza kufanya mazoezi, Baada ya kufanya mazoezi hivi hivi hivi. Siku nimeamka, nimeamka tu na mimi na yani katoka na mimi natoka. Yaani katoka kama kama kwa dakika 5 mimi natoka na nakunywa dawa. Yaani kama mtu kachukua kitu kameza na maji. Alivyoniona kama kastuka fulani lakini mimi sikuwekea maana nikamwambia eh, vipi unajisikia unaumwa? na Nasikia kichwa kinaniuma nikaamua nimze diklopa. Kama ndio maana diklopa nimekuja nazo jana usiku kutoka kazini. Eh, nikaambia kwa unajua utaumwa kichwa. Ah, bana nimenunua huko huko ah, dawa kakiba sawa. Nikasi, yani sikujua chochote. Siku ya pili yake na mimi yani kama siku tatu hivi zimepita mbele. Nikajisikia yani najisikia kiuno kinaniuma nikaambia mwangu ile dikropo zonunua si ulinunua nyingi ziko wapi? Ah, mimi bado nilizimaliza zile. Eh, zote zile kazi ziko unaniambia ziko kama umenua pakiti nzima. Ah, mimi nimezimaliza zile zilipo. Basi kanunulia, kaenda kanunulia dawa akaniletea. Basi nikakaa kusasa siku hiyo siku ambayo haina jina sasa. Yaani siku sio kusahau hiyo siku. Nimesema nifanye usafi. nne yaani kama miezi mitatu hapo kwangu. yani na miezi mitatu minne naikia. Nikasema ngoja nifanye usafi kwenye ndani. Sasa nikatoa natoa kunjua kuna sebuleni pale kuna kabati la vyombo kubwa. Natoa mavyombo yote nikatoa vyombo yote kwenye beseni kwenye naniliu nikasanga ngavyoshe vyote vyombo nje. Sasa kuna yani kichupa fulani hivi kama vya maji. Yani hata watoto wa shule wanafunzi wanapenda kuna ili kuendea vile lakini vya kwa kama Yaani anapenda sana, yani muda wote anapenda kuwa nacho, Yaani muda wote, yani akienda kazini anacho, najua gani kaga maji, akienda kazini anacho, akirudi anacho, hata akienda mazoezini anacho. Sana mimi kasema nikitoa nikifanyaje? Niki nikikakioshe mwenyewe yuko ndani kalala, yani hapo ni, ni mchana nilipo Jumapili hiyo. Natoa sasa na ushaosha na ushaosha na ushaosha, natoa na kile kidude, nafungua nioshe nakuta mbona sasa kuna kikopo fulani vicheupe kirefu kirefu, yani sio kirefu sana, cha kawaida. Kina nini nafungua nakuta zile dawa. Sasa mimi kwa na kana kwa sababu yani kuna ule yani ule ugonjwa kuna ndugu yangu alishia kuumwa mpaka kafani, kafa hivi ndugu yangu dada yangu kutoka yeye ndo mimi. Ugonjwa gani? Huu ugonjwa wa kisasa huu. Dawa ndo zile zile. Leo yangu kastuka ni yani kwanza nikapata kama pressure hivi. Afu kasema nimuulize au nifanyaje? Kasema mbona sasa ananiambia kitu hivi? Yaani kwanza nikapata akasema nika Mungu kasa hebu eh, pija yangu konde kwanza, nipo yaani kwanza ngoja nichunguze. Nikachukua zile dawa nikatia pale pale, nikachukua nikarudisha kule kabatini. Yaani kama dakika tano nyingi kaja. Vipi? Mbona mtoka hapo pote? Ngambia nataka nivioshe kile kikopo changu kilikuwa pendekana nile mazoezi, nikamwambia kile mimi sijakitoa kwanza, nisingejua kisafi ah, haina shida. Yani kwanza mwenyewe kwa jamini, unajua jamii ajiamini. Lakini sasa nikasema huyu kuna atakuwa kuna tatizo kwa sababu gani haiwezekani iki kikopo muda anacho kumbe ndo anaweka vitu dawa zake kwa ana ukimwi au ana nini Yani sipati picha, sikupata la siku nzima. Nikasema simpigi mtu simu kumwambia mpaka nipate uhakika wangu uliokamilika. Mimi nikatoka pale, nilipata kazi zangu, jioni kaenda mazoezini, mimi nikachukua bodaboda nikaenda hospitali. Nikaenda hospitali pale nikaambia nimekuja kucheki afya. Ah, una mume? Nikaambia sina mume nimekuja kucheke tu afya yangu. Kwa nini mimi kupima afya? Ngambia ah, maamuzi tu, mtu kama kuja kupima afya yako ni maamuzi, sababu unapo nishaka naye ndani ya miezi mitatu unakutana naye kama mume na mke, si umeelewa? Nikasema kwa, kama kama, kama una ugonjwa upo umekupata ndani ya wiki tu unavyosikia unakosha ushaona ushokena kupima unapata, kuja nikapima, nikaenda kupima Nikaambiwa hamna chochote, hauna ugonjwa wote. Nikasema sio kweli, sisi kuamini kitu kama hicho. Sasa yani akili yangu yanipe. Sasa nilivyorudi nikarudi nyumbani na karatasi yangu nikamwambia nikamwambia mume wangu eh, hivi kesho tuende hospitali tukapime akastuka tukapime nini nikamwambia kesho tunaenda kucheki tu afya afu najisikia kama vile na mimba mimba yani sijielewi ndio tukapime kwanza ah wewe mimi wewe mimi nitaenda kazini afu ndo kazini nitakwambia njoo hospitali Tumkambia hapana tunaongozana mguu wako mguu wangu hapana mimi siwezi kwenda kwa sababu na kazini zangu si nini yani kama tabani nikataa fulani nikasema mmoja nitumie ujasiri wangu kama mwanamke Nikaambia nikakaza sauti, nikaambia tunaenda uende kesho tunaenda au tuende bana, tutaenda kwa tulale kwanza, tunajua tunafanyaje. nikaambia hivi haina shida tumelala asubuhi kanikimbia, yani kama mtu alokimbia ni sio kaida yake ambayo akiamka anywe chai aondoke. Kama kanikimbia fulani kaondoka, nipigia simu siku kutwa nzima apatikane kwenye simu. Usiku amerudi. Unajua nimechelewa kurudi, afu simu kopo kazini, ni simu imekaa pembeni, sio nini. Kwa hiyo sikupo simu sikuweza kuiwasha. Kwani tunaenda tu hospitali Jumatatu, nikamwambia hivi, leo lini? Leo Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Siku mbona nyingi sana. Tunaenda private, mbona tunapata vipimo? Ah, wewe una shida gani? Kuna muona nini? Mwesi nini? nikajua kumbe ananitia akili yangu anaitia mafuta tao. Nikaenda nikatoa kile kidude chake ngambwagia kitandani midawa yake, akashtuka akaniambia, unajua nini? kwani hivyo vinini? Nikamwambia vinini, unaniambia mimi hivyo vinini kati kwenye chupa yako kiasi na ndoto uko nayo? Ah, ah unajua nini, mimi mimi mwenyewe nivyo, yani sasa kana kuna yeye sasa ukweli wote uliokuwepo kwamba siku hiyo ambayo ule mwanamke kakataa kuolewa sasa kwamba alienda walienda hospitali kwamba yule mwanamke aliwaambia yule mwanamume kwanza, wale wazazi wa mwanamume wa mwanamke hawezi mtoa kumuozesha kwa mtu ambaye hajawahi kukutana naye. Kwa hiyo mpaka akapime kwanza, ndio ndoa ifanyaje ifanyike, si umeelewa? Mpaka hapo yule mwanamke akaenda, wakaenda hospitali, ni yani anavyonihadisia. Kufika hospitali kwenye kupima, akaonekana mwanamke ana mwanaume anao. Hospitali kama mbili wameenda kupima, mwanamume ana mwanamke anao, mwanaume mwanamke ana mwanaume anao. Unaona mwanaume anakwambia mimi mimi nimepima kwa kazi kazi zangu bila kile kile, baada ya miezi mitatu lazima nifanyaje, ni nipime mimi. Nimetoka hadi huku sije, sina ugonjwa na vitu na makatasi yangu haya hapa, naonyesha haya hapa, mke wangu unaona tarehe hapa, mimi nimepima, lakini unaona hizi karatasi nimepima nilivyokopo kule, karatasi hizi hapa na hizi hapa zinaonekana na huku naonekana sina, mpaka sasa nimechanganyikiwa, sina la si akili yangu haiko sawa, na hivi na hizi vidonge mimi sijawahi kuvinywa, nimekunywa tu mara moja, si nini, ananiambia wote vile hesabu, kama nanongongopea mpige hata daktari simu, si nini, maneno kibao. Nikamwambia sasa kwa kaka mimi tu tukapime wote kama labda kule kuna singiziwa, labda hawataki mtoto wao kuhusishi, mtoto kapima yote. Akasema sasa haina shida, basi akawa sina lani kikani kimwangalia, sina lani, nawaza tu jamani, kama ndo mimi ndani bisho nisha kupata zile nimeenda kule, nimeenda kupima sijaonekana. Basi kule asubuhi kule tuka tukaenda hadi hospitali, tulifika kule tena tukapima, yeye yeah, anao, mimi sina. Akazidi kuchanganyikiwa, mbona mimi jamani kila siku napima? Akasema tuna hospitali ya kazini, kaambia twende. Tuna hospitali ya kazini kwao, akaambiwa aka hivi aka, ulikuwa kupima, ulipima siku gani? Ambapo siku ya harusi ile, na kule kama ndo roza kiingia naingia kwenye kompyuta, hata kama ukiwa mkoa gani unajua, si ndio hivyo? Akaanga wakachukua kompyuta wakaangalia watu ambao wameingia orodha mpya ile tarehe, yeye jina yake alipo. Yani orodha mpya ya wagonjwa au ya watu ya wagonjwa ambao wameingia kwenye kompyuta. Mbona humo tuone jina lako? Ndio hivyo mimi nimeenda kupima hospitali na nimekuta vipimo ndio hivi, yani makatasi ndo haya hapa, na nimekuwa na, na ukimwi, lakini kila nikenda nimekuja kupima hapa, kwa hapa sina hospitali nyingine, nimeenda kupima na mke wangu leo nimekana nao, kwa sio tatizo ni nini mpaka dakika hii wakasema haina shida, sababu unajua mitandao inaenda kila kona. Akapiga simu hadi kule kwenye hospitali ile, aka ule dokta sasa anauliza siku fulani tarehe fulani kuna ugonjwa ngapi, kuna ameingia orodha mpya. Ule kule orodha inasemwa yupo katika jina lake. Huku kwenye kompyuta mbona ziingie na kuweka kila sehemu kompyuta zinaonekana kama kuna watu wapi wameingia dadi mpya, mbona huku jina lake alipo? Basi kwa utata uko hapo. Si umeelewa hapo? Utata uko hapo kivi. Haijulikani kama yule mwanaume mpaka dakika hii ninavyoongea ana ukimwi au wana. Yaani kasa ikawa nimeenda na usura nyingine kupima naonekana tuna ukimwi ana, usura nyingine ya private hana. Nikienda usura ya serikali mara mbili nimeonekana nao. Kwa hiyo mara mbili ana mara moja nao na kule yapoenda na, na mke wake anayo mara mbili. Kwa hapo unaamini nini wewe kama wewe hapo? Siwezi kuamini chochote sababu mimi nimepima sina. Na nikasema kwa nini sasa inaonekana hivyo? Au ana au, au anaenda kwa madokta naambia kuna utaingia namsikiliza hapa na kula na issue au vipi au vipi. Basi kama amani hakuna ndani. Yaani amani sina. Hata kula naye kwa sababu siwezi kula naye sifanyi naye chochote, naogopa hata sinishike. Yaani naogopa naogopa ni kulala naye hata kidogo. Nikasema mimi hapa mimi nataka naondoke nyumbani. Kapiga simu hadi mkwao kwao, wakasema nini hiyo hiyo hiyo, sisi tumegundua, lakini tuwezi kukwambia, lakini unavyoonekana kama michezo tu imechezeka. Hiyo siku kuna magonjwa kulogezewa, hii itakuwa gonjwa tumelogezewa, unamuona vipi? Nikamwambia mimi hapana, mimi namuona kwa kawaida, lakini siku hizi siku hizi mtu ambaye usimwangalie usoni, mwangalie nini Ani usimwangalie afya yake. Siku hizi madawa, mtu anakunywa madawa anakuwa na afya nzuri tu, amna usirudi bana, kuwe vumilia. Nikamwambia siwezi kuvumilia, kati mimi kitu unajua ugonjwa bana ukupate um, yani lakini wani bila kukusudia, lakini sema kusudia tu ambayo mtu umeutaka. Hapana bana, usifanye hivyo bana, sijui nini. Nikamwambia hapana, mimi nichukue sasa. Nikafanya hapa, nikifanya ndio nikiwa kisilani, mwanamume alikuwa panipi hela basi nikafanya mapenzi kama kawaida, nikasema sasa kama nimekaa naye siku zote miezi yote minne hiyo sijapata, kwa nini nisifanye naye kimbiliza kumliwaza? Nikapata nauli nikaondoka. Basi kweli nikakaa naye vizuri, sikutaka hata kuongea naye, yani maovu yote yani, kama nimeyapotezea, kumbe langu wapi? Langu ruone siku akapata mshahara wake ndani akaacha na shilingi ngapi? Laki nane. Yani yeye ndani sijui kama mshahara tofauti na hizo, lakini ndani akaeka laki nane. Asubuhi saa 12 ameenda kazini. Yeye anaondoka kazini, mimi huko nyuma nishakusanya vitu vyangu, nikapanda gari, nikafika boda, nikapanda gari, nikarudi zangu nyumbani kwetu. Mpaka hivi ninavyoongea, nimerudi kwetu ananipigia simu kwanza mwanzo mwanzo vile nikaa namjibu tu, msisi kukaa na mtu ambaye wazaini afu hujaniambia kwa sababu na nia mbaya kufanyaje, nataka kuniangamiza mpaka leo mbika kwa vikao kwao, lakini hajaja. Mimi naitwa tu kwao, naambiwa kwamba kwa nini mmekuondoka. Nikaambia jamani, mimi hata kama ndo nyinyi, kwa mfano nyinyi mkubali kubaki na mwanamke kama huyo, kwa sababu sina mpaka leo, sina uhakika kama ana ukweli au hana au mpaka sasa hivi sijui kinachoendelea. Kwanza watu walijaji, watu waliongea kwamba kaolewa, hajakaa sana kwa mume, lakini wengi wao hawajui sababu ni nini, ila mwenyewe najua sababu ni nini. Sababu yangu ndio hiyo. Pole sana kwanza. Mshapoa. Kwa hiyo baada ya kutoka pale sasa, ulikopima ukakuta huna na ukaendelea kushiriki naye tendo la ndoa, uliporudi Tanzania ulikaa muda gani ndio ukaenda kupima tena, au haujapima, au kama ulipima ulikuta nini? Nilivyorudi Tanzania nimekaa kama mwezi hivi nikaenda ngapima. Nikaonekana sina. Yaani yani kila kama kila baada ya miezi mitatu nipime napima mpaka leo hivi yani juzi yani kushinda hata jana nimetoka kupima sina chochote. Mm. Kumbe ni tukio la juzi tu. Yaani si mwaka jana, mwaka jana 2021. Na yeye unasema anaenda kazini na umezungumzia kwamba ni, ni Kenya umesema Mombasa. Mm na ishu yenyewe ilianzia, umesema Kisarawe kwa mujibu wa maelezo yako, ina maana ni Mtanzania anayeishi Kenya au ni Mkenya mwenye ndugu Tanzania? Ni Mtanzania ambaye anaishi Kenya kikazi zake. Mm. Anafanya kazi gani? Mfanya biashara tu. Mm. Sawa. Kupitia hii situation wewe umesema si, nikumbushe vizuri kwamba kilichokufanya uolewe pale ndani ya siku hiyo hiyo moja ilikuwa ni kitu gani? Nilifikiria mengi, nilifikiria hivi waza nishadanga sana. Nishakaa, tu. Yaani hamna mwanamume ambaye simjui kiufupi. Nikaona sasa kwanza nimedanga. Alafu hamna hata mwanamume ambaye wanaume wengi wanakudanganya tu sasa hivi wana nakupenda nakupenda hamna lolote mnakaa leo kesho mnaachana. Sasa sasa nisiolee labda ndo riziki yangu ilipo. Ndio hivyo. Na wakati unaenda kuolewa kule na maana ulikuwa tayari una mtoto kwenye eh. maelezo yako. Eh, naye nilizana mwanamume mwingine naye ndivyo tumebwagana. Kwani kama tu niolewe kule umeishi muda gani? Nimekaa miezi mitano kasoro minne na zaidi tuseme. Eh. Katika hicho kipindi chote mpaka ukawahofia kwamba pengine usikute umeambukizwa, na maana mlikuwa mnashiriki bila kutumia kinga. Eh, ni mume wangu sasa tumeye kinga. Ni mume wangu kabisa ndani na naye muda wote ninavyotaka nafanya. Mm. Eh. Wakati mna, mnafanya vile mpaka unatoka, ulipokuja Tanzania umekaa unasema ni mwaka jana, huu sasa hivi ni mwaka mwingine, huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa tatu. Huu ni mwezi wa tatu. Ilikuwa mwezi wa gani? Ilikuwa mwezi wa ngapi wakati tunaondoka kule mwaka jana? Mwezi wa nane. Mwezi wa nane mpaka mwezi wa tatu ni miezi nane mpaka kumi na mbili minne, mwezi wa tatu ni miezi saba. Umeshaangalia pengine au tujue kwa kipindi chote ambacho mlikuwa mnashiriki bila kinga, pengine kama umetoka kule na ujauzito Hapana, sikuwa na mimba, sijabeba mimba yake wala sijabeba kama yani, mpaka sasa hivi ninavyokuambia, mpaka ngaamua kuja kuongea hapa, sijui kama alikuwa na ukweli au michezo au vipi, sijajua kwa sababu ye mwenyewe nikimpigia kwanza yaani, kwanza, sasa hivi tuwasiliane, mwanzo mwanzo tunawasiliana, nikamwambia basi nipe talaka yangu, sasa mimi najua kuoa, sijui kutoa talaka. Alafu chengine pia kwamba mimi yani, ukishakaa ndani ya miezi mitatu unijibu kidini kwamba sio mke wangu tena. Kwa hiyo ni maamuzi yako, ukiamua kurudi, ukiamua kubaki huko ni maamuzi yako. Mm. Na wewe kipindi ambacho zinafanyika taratibu mpaka unaolewa, hamkupitia prosesi za kucheki afya? Yaani wazo hilo sina, kwa sababu yani niko yani siku moja, kumbuka ni siku moja, ni masaa tu yalitumika. Mm. Eh. Familia yako, mama mkubwa na ndugu wengine, hakuna aliyewaza kitu hicho? yani kama, tu, kama tulifumbwa, hakuna lowaza ni chochote kuhusu hilo. Mlipotoka pale wakati huo, ukisema ukiwa katika mzunguko wa siku zako kwa maana ya hedhi, kipindi mpaka inaisha, akili bado haijarudi kwamba unatakiwa ukacheki afya? yani nilimwamini yani kifuli, kwani ukimwangalia tu afya yake, bodi yake, kumwangalia uzazi kuzania kitu fulani. Kwanza kama kabla sijaolewa nilikuwa natembea na mwangapi ngapi, unatembea naye mwanamume hata unakutana naye tu sasa hivi, sasa unatembea naye huwezi kumanaje chochote. Kwa hiyo nilimchukulia mume wangu hawezi kufanya kitu chochote, yani hawezi kuwa na yani sikuliwazia akilini kwangu kama kutoka chochote kitatokea. Eh. Kwa kipindi hicho ambacho kuna huyo dada ambaye alikuwa akituma message kwamba ndio umeamua uoe, ina maana ni dhahiri kwamba alikuwa pengine bado anamhitaji au kulikuwa na kitu gani nyuma yake. Yaani ni feature tu, itakuwa ni demo yake tu wa kule kule wa kule kule Kenya. Yaani sio ule ambaye ambaye amemkimbia, sio kweli. Inawezekana mtu mkimbia afu mtume message kwamba umeamua uoe, itakuwa ni demo yake tu kule kule wa Kenya ambaye alikuwa ana ana, ana ex wake labda hivyo yani. Mm kupitia ile kukuta mpaka sasa hivi, unafikiri kama ni kweli alikuwa pengine ka kaathirika kama ambavyo unasema. Unafikiri ni kitu gani kilikuzuia wewe usi, usiathirike? Damu labda hazijaendana damu zetu. Unajua unajua bana nanilio maambukizi yanapuzwa kwa njia nyingi sana sana sana, watu wanasema kwenye ngono, lakini pia inategemea unatumiaje, mnatumiaje ngono yako, anakuandaa vipi mwanamume kiupe wala niendo. Kwa hiyo kimchubuane si nini, hapana, sio kweli. hivyo. Kwa maana hiyo sasa hivi wewe ni mtuhumiwa sasa, umetoroka kule na laki nane za watu. Laki nane ya Kenya au ya Tanzania kwanza hiyo? Ya Tanzania. Alikuwa anataka za Tanzania, mwenyewe. Wakati unarudi unafika nyumbani, nani alikuwa mtu wa kwanza kumshirikisha? Mimi tangia nilikuwa kule nilikuwa nasiana ndugu zangu, naambia ukweli wote mpaka narudi na nikaambia narudi hivi na hivi na hivi. Kuna wengine wananishauri rudi, wengine wananiambia hamna kurudi, wengine nikaambia mimi narudi. Kwa mpaka narudi wote najua kama mimi narudi. Eh. Waka... Yaani ni mali mkubwa na maamuzi yangu nimeamua mwenyewe kwa hiyo mtu kunipangia ti. kwa nini umerudi sio nini hapana. Kwa sababu na yeye ngomba na shida ya kwenda mwanamke angerudi angejua tunafanyaje lakini akurudi kangania kukopa kale. Kwa nini akupa na shida na kupitia hilo haukuwa na lawama za kumlaumu mtu yoyote. Si kumlaumu mtu, na lawama zilikuwepo. Mimi kwanza kama mimi nilo, kwanza nililaumu sana mangu mkubwa, sasa gani aliniambia nikaolewe, lakini mangu sikulaumu sana sababu naye hakujua, naye alifuatwa tu na watu. Yaani ndio hivyo. Kupitia hicho kilichotokea, uligundua kitu gani? Yaani mimi nasemaje tusikurupuke tu mwanaume ana hela, ana mihela yake sio na mgari sio nini sio na mwanamke kwani huko kote kutoka jana na nake mpaka je kuone nini huko kijijini. Yaani hizo ni tamaa tunasema. Acheni waje kwa au au kutaka kupata mwanaume kapimeni kwanza afya, mchunguze kwanza. Alafu ndio upate mambo mengine yafuate. Kitu gani ambacho huwezi kukisahau katika siku hiyo ya ndoa? sisahau tu siku ndo na anakuja tu pale mwanamume yaani ndo namuona face to face, nikaambiwaje eti ukitaka asikutawale mkanyage, mwaje kumkanyaga mguu wa kushoto. <laughs> Nani anakuambia hivyo? Watu eti akija tu mkanyage kwenye mguu wa kushoto, yani aanze kukutawala tena, yani wewe unakupo chini yake, akiongea kitu ndo anakusikiliza. Yani kwa sisi usahau, afu ni uongo tu, amna lolote. Ulimkanyage? Eh. Bila yeye kujua. Bila yeye kujua na bado akawa anakutawala kama kawaida, tu, mwanaume mwanaume tu ndani eh. mm. Kingine amna, ndio hicho hicho tu. Kwa maana mpaka sasa hivi tunavyoongea haupo tena kwenye ndoa? Eh, sipo kwenye ndoa. Ila haujapewa talaka? Sijapewa. Kwa maana hiyo ni mke wa mtu bado. Sio mke wa mtu. Kidini kidi, mimi nishaachika sababu ukikaa na mwanamke ukiachana na mume wako ndani ya miezi mitatu hajakujua chupi, sukari wala chumvi wala nini, sio mume wako, akuhudumia ni kama ni nienda ushaimaliza ile eda ina, ina process zake, kwa wataalamu wanafahamu watatuelewesha kwa sababu gani. Ujue kama hajakuacha yeye, bado wewe ni mke wake. Akirudi leo, unafikiri una, una cha kupinga? Akirudi sana tunaikana chini tunaambiana sasa kama inakuwaje inakuwaje, lakini kishikidini sio mke wake, sababu shaka miezi mitatu bila yeye kunudumia bila kuonana, bila kuonana mm. zaidi ya miezi mitatu. Ile mahari yako uliifanyia kitu gani? mali yangu bana, mimi ile nilitumia peke yangu huko Zambia, sikumpata jirani niliacha tu pale mwanangu kwa mtoto wangu, nimetoa kama laki tatu hivi mwanangu afanyiwe shopping kwanza, laki tatu yangu lisafiri nayo. Unaona hiyo mahari yako ulienda kwenda kuitumia pamoja na yeye ah, tena? Nilitumia peke yangu. Basi sawa, kitu cha mwisho kabisa ambacho ungependa wanaokutazama sasa hivi wanaitazama Tiki TV wasisahau, wajifunze na wawe makini nacho wapata mwanaume yoyote, anajalishi maskini, tajiri, anaenda zake, kwanza cha kwanza kapimeni afya, mwangalie kwanza ground yake ikoje, sio tunakurupuka tu hivi pale kwenye nyota pale, nimekumbuka pale kwenye kuangalia nyota, inawezekana wakaangalia afu wakakuta haziendani kabisa. Yaani pale inaangaliwa ndoa yenu fungo saa ngapi, riziki yenu iko saa ngapi, ndio kafunga ndoa saa saba, kumbe riziki yenu ipo saa kumi na kama kama hizo nyota haziendani kabisa, hakuna riziki pale kabisa, inakuwaje? Hapo sijajua na sijai kuona nyota ziendani. Ah, sijai kuona. Ni lazima zinaendana. Ah, nyota kuto kuendana. Ingetokea haziendani ndo ingeahirishwa. Inaahirishwa, labda isikane kufungwa leo, itafungwa siku fulani. Mm. Eh.